Это все полный бред. Катитесь все к чертовой матери. Радика, это еще что? 我为我，我这华为都了有样，杨戬在赌。